Thank you. でドリトス関係ないこれはね僕の大好きなんです <laughs> 個人推しそう個人食べたらあかんしもうもう個人でゴリゴリ食べてもらう美味しいこれをレーザーレアはレアマジック買いに行たんあるよ はい、で、あの、受付ですか。はい、カールちゃう。ドリトス。このおすすめ、おすすめ。ソルトめちゃめちゃうまい。めちゃ人気、めちゃ人気。関東ではカールは売ってないな。めちゃ人気やん。八十円。うちもやるわ、こんな第三回ドリトス持ってこよ。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれ。腕、腕おしゃれ。腕おしゃれ。

ブデをしたい暗黙用のテントすごい。うん、おお。 誰か寝てるの。 <laughs> 寝てるのこっちだから大丈夫 そうですそうですあすごいおしゃれこれで選べる生地もマックス十何色いけるんですねそうですねもっと他にも プラハメンバーでみんなでこう意見を出し合ってちょっとずつ出来上がっていく感じだったんで、ねうん、え何テントもう一回言ってアップテントアップあのねアメリカアメリカの米軍っておかしいよね米軍の米軍の人たちが昔戦場で使ってたテントああなるほど、うん、それがもう最近はもう使ってないんですよ ナム戦争以降までちょっと使ったああいう形のテントをパップテントっていうんですかあそれがあのもう払い下げ品で出回ってたんですね、はい、ずっとだけど急に人気が高まっちゃって、確かになんかソロキャンのよく見ますヒロシとかもそうですね、ね、あの系統ですねでもあんなおしゃれやったら確かに最初あんなにするつもりなかったんですよああいうグリーンのね色に。 さんにちょっと手伝ってもらうことになったらやっぱり色変えようとあ女性好みのね色にしそれが面白いかも、ちなみにあのねテントも商品名っていうのがもう決まっててうー何んでしたっけパッチンつなぐの <laughs> ボタンでねボタンでボタンがいっぱいあったのかわいい あんないかつい感じだけどパッチンつなぐのって言うなめっちゃ日本語あっこさんえあこさんトラコあきこさんあきこさんあきこ姉さんトラネねトラネトラネが決めてくれたそれも言うたクラハメンバーで名前どうするって言ってみんなまあボケもあり真面目な回答もありでいろんな意見が出てね最終的に選ぶのはでも先やからねでもなんか ぐやもんおなんか忘れへんっていうかバッチンつなぐのつなぐのうちの奥さんにもたら奥さんが結局最後選んでるんですよこんな候補もあるけどこれにしようでもなんかテントっぽくはないかもしらんけど、うんうん、でもそれが印象に残るかもだからとことんあのボタンにこだわってうんいやでも本当なんかおしゃれステッチとかも変えられるとかね 空張りがええね。うん。選べる色がね。人と被らない。 ためにどうですか安いやん <laughs> 高いこれも れこれですかバーベキューソースですはい溢れるぐらいがうまいです今めっちゃなんかいい感じにバーベキューソースとかかけて映えること間違いないなこんなカメラマンが <laughs>

上手いや辛いの入れへん辛いのじゃケチャップだけやろ知ってる知ってる辛いやつの話したもんねコストコールうまいじゃんコストコールうまいやろ大好きなんですよどのタイミングで出さなかった 海てきたこれで北ってきためっちゃいいこれすごいすげえなラン去年はこの台のこの腕のカバーついてなかったもんねへえここここここここにーあここに 雨の日でも全然大丈夫抱えるんだこれ上に片付けれると ですか。すごい。今からすごい絵になる。絵になる。こんばんは。のまいちゃんでございます。あ、携携帯向こうだな。こうよ。あ、これだ。え、ようこちゃん。ようこちゃん、あ、どこや。こんな感じよ、女子の。うん、すごい愛いですよ、これ。めちゃくちゃ愛いですよ。これが。あ、映っていいですよ。 片付けられない女なんだねあのロン毛の住みかの Thank you.